Saluton al cio, jeni vu die, vi e dio, kai hodia mi spectos la filmon de Jake. Por tiui kiu in estias, Jake estas alia esperanto youtubisto, li ne estas tiom konata, vere, li simple estas unu el tia youtubisto, kiu volas esti youtubisto, sed neniu vere spectas lin. Sed li estas amicoi kun Chuck, kai Chuck estas iomete pli konata, kai li petis ke mi faru reagan filmon ah, pri lia filmo, do pri la filmo en kiu li kai Chuck rolis kai faris afero in minestia sed li petis multe che mi faru gindo non mi simple spectro so filmon do yen la filmo gino mi jas en la cui ideo con chak ananas anaso bone bone doni spectu do mi nun es che jake che mi have a surprise on for li mi volas filmi ion venu con mi Ah, uh, mi nun comenzas timi che mi spektos pornografian filmon la mieno de Chuck ci <laughs> ne tranquilligas min. Saluton, Jake! Kiu vi estas? Mi estas... Chuck Smith. Oh, feck! Oh, no, kiel vi portas venen, venu! tiu momento ĝi pensigas min pri tiu aĉa filmeto che mi spetta che mi unue esperantistiĝis mi trovos gin poste kaj enmetos gin por vi Hi! Uh, can I help you? Meine Finch. What? I, I can't understand you. Uh, ah, yes, comprenable. Es la amico musaco oh. tie, bone. Dude, mi havas ananason. Vi ne havas ananason. Ano. Vi havas ananasajo. Um, mm. uh, mi havas tio in fero. Mi vere komencas kredi ke mi baldas spektos pornografian filmon esperantan anuan. Uh, I pos fari iun cun cion da ci. No. Mabore. I faru. Tio estus la prae extita promenso de filmo, io mai. Salutam pe pomeno. Mabore, i faru cune. Au, in la curereo, cun. Fecal vi, Jake! Vi shtelis tiun ideon de mi. Unum momentum, mi devos pauzigi citiun filmeton cae montri al vi cion mi faris, ca li shtelis cim. Yes, ne estas alia. Io io mi certe ne havas. Ah, bone, estas de nove amikumu reklamo. Du fojojn. Nu, ah, fakte, ankaŭ mi havas anasaĵon. Sed ĉu vi havas anasaj salson? Ne, sed vi havas anasaj lardon. <laughs> Anasaĵ lardon? Anasaĵon. Mi eĉ ne scias, ke tio Nu, mi havas ananas trinkon. How <laughs> oh, thick! Mi havas ananas salsa. Mi volas trinki tian specon de fanta. Mi havas anas glupendo. Uh... Ah. <laughs> ne ridu je mi. <laughs> Oh, fec. Mi baldo spectos tium por grafia filmon. Oh, oh es est tria amicu musaco! tri foioin! Ah, ne, ne ne prenu lian cazzon. Ne filmu tio. Ci qui a messaggio, non ah, oh, c'è ne? Kvar fojojn, amiko Musako, mi post nun mi havas kalkuli. Ĉiun fojon, ah, kvinan fojon, kvinan fojon! Kion li streĉas per la poŝtelefono? Ah, kompreneble, li volas scii kiel kuiri anasaĵon. Oh, ananasaĵon. Kio ne estas anasaĵo? There's no cavity. Kio kio estas tio? Mi ne povas ah. legi ĝin. Ĉu vi volas? Nu kial vi fare faros tio? <laughs> Chuck kai ah, Jay. Mi havas ideon. Simple faru la poligrafion. Chuck, vi ne scias tio. Oni ne metas tion en tien, Chuck. Tio estas danĝera. Ĉi tio estas <laughs> serioza. Chuck! Ja, tio estas mi. Vi verŝajne volas scii kiel mi troviĝis en ĉi tiu situacio. Nu? Oh, do? Oh, ne finu vian frazon. Mi scias. Mi nun havas seriozan demandon. Mi volas scii kion pensas. Jen ananaso. Nathaniel de Jake Tune for you and venas Chi por trovi lin for the Trovilin Nude con Amiku Musako in TL Kai Farante Stutajo in and la ci idea or You Just threw the whole thing on cha Ah li just crocodiles Jake Mia respecto per vi di malauti Oh, Se al vi fa os batali Venupa Mi pare che non mi sono impaccio Mi ne sia schiavo Thank you. Oh, oh, oh, eh, geez. Ci aspetto che mi affecco post longa notte di festato. Lei te in certi ucci. Yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, yes, oh, yes, oh, ah, oh, yeah, ah, hey. oh, yeah. Hey. Mm, e metto le pezzo in. Mm, yeah, mi posso sentire ti on. Oh, ah, yes, yes. El spirus de gin. Virus igu gin. Virus Fact check, vi fumas tro multe. Last attempt at me to manage some chat. Do kiel progresas lo programadon de amikumu, kaj li bezonas o sufiĉe bone, sufiĉe bone. Sed honeste nun mi povas scii kion li faris. Nenion! sufficie nenion utilan tre nasae. tre nase che non mi metto solo la nasa la salzon la salzon <laughs> ok ok ok ok <laughs> do ni io mette fushis ni ni io mette fushis via tutto vivo para fushio Ah, mi como saco. Que um do foi oi? É sucesso no chu. Me fregaça. Ah. Ti ah. tedo. Oh. estas iu mate bar barma. Ti estas profesia teamo de Por vi. Ah, Oh. La play bora tekniko. Estas bona kuristo. Oh, ti ni faros ti tio? Yes. Okay. La fonda de muziko komencas Jenny. Kuristo ti o kratas. Kram la anaso mem. Do ni metas ti tre delikate in la bodlong io vi vedo genia profezia cristo ci tie maestro <laughs> maestro de <laughs> it's just like <laughs> ah. gorgeous ah oh. Kio estas la... Ah, ah, ah, ah. Mi estas la kuiri... Kuiri... Kuiri... Kuiri tisto, ne vi? Profesiala kuiri Ripetu post mi. Men iris ion locon en ci tiu quir... qui... qui reo. Qui reo. La rock is the film meta. I mean, look at it. It's gotta be. <laughs> it's gotta be. It's gotta be, right? Oh, yeah. Oh, oh, oh. Canyonji estas preta por manji. Eh, oh, una fina <laughs> afero. yes, yes, compadre nero. Ci bisogna sia il capo, tu ne? Uff... Gi ne aspectas malbone. Ah, yes, comprenneble. Al donu salzon, tio pli spizigas Oh, Boys! Estas prete por mangi! Ci vi estas prete por mangi, Chuck? Yes! Yes! Ancora mi! Mi estas prete por mangi kai yen mm. vena as ah, jesse very good okay ami kumu sako oh, go set oh. foi oi ni oh. hadas ananaso kai anaso kai kill effect anasum kill estas tio tenesas kill me kill me volis kill me medis Eh, mi tre gioias vidi che mi ne ananaso questo so solo homo e te amo più e sto calvicinta no ginesto che mi mendi said ok mi mi sto calvicinta almeno char jesse è stato il sistema di ristorante per ami come Do mi volas vidi ilin fakte mangi gin. Oh, oh, oh, oh bonne, bonne. Mi presca forgesis, la plei bonan. Oh, ah, yes. Ah, yes. Ok, compreneble. Mi devas trinki mi metis glaciajon en la alia glaciajon glaciajon ĉu <laughs> nu mi pensas ke mi mi <laughs> pardonon Jesse Tamen, Duncan, ne. Duncan. Mi ne scias kiu filmas, ah, Tre bela. Oh, kiu fakte estas bona? <laughs> Mm. Manĝu ĝin, manĝu. Mi volas vidi vin manĝi ĉion. Perfekte ne te haku partojn, manĝu ĝin. <laughs> yeah, manĝu ĝin. Ĉu mm. ah. serioze? Yes. Okay. Mm. Yes. Do. yen la bovlo. Ĝi mm. estis bongusta. Ĝi. Oh, la bovlo estas bongusta mi ne povas oh oh cis oh kio mi fa <laughs> oh do mi devas mi povas vidi ke lia mano komencas tremi tuta vivo ah trinku gin trinku trinku trinku trinku trinku trinku <laughs> Okay. Preska la tutan tempon ili simple trinkis tiun trinkajon kaj mi ne vidis ke ili manjis ĉion. Do mi comenzas credi che ili vere ne mangis gin, sed simple filmis paraton, cae tiam fori jetis gin in la arbustoin. Oh, ah, ora. Mi gioias ah, che oni subtextigis ah, tion. Ancora Ancora Ancora <laughs> Trigo, trigo. Oh. Uh. Oh no, please. Do kiu mangios la folioin? Oh. Kial, kial mi devas legi tion? I'm gonna kill myself mi ne bezonas sci kiom da graso estas en tiu trinkaĵo. Dankon. Eh, trinku, trinku, trinku. Yo. Yo. Oh man. Oh. Mm. Ne plu. ah, kiom longe estas ĉi tiu filmeto. Mia nomo estas Jake. Kai Chitio ist das la anen anen nas sen sukon Ginesa San Finu Finugen. Estu viro! Mi esperas che vi vengas poste. Mi estas bola. Oh, mia pacio focas al me. We, we, we, we don't, we don't need dinner because we oh, have do. ananas now, so. Do lia, lia panio ja existas. Ananas now, so. Mi comences credi che oni simple trovis <laughs> Jake okay. apud iu rivero, kai okay pensas che oni devas flegi lin. Let. Mi devas pausigi ci tion. Mi ne scias kion diri. Kia mi komencis videoblogi en Esperanto, mi kredis ke mi estis unu el la la nuai videoblogisto en Esperantujo, sed gi estes nova epoca, tre baldau, uh, baldau estos multe da novai, pli bone youtubistoi al mi, cae estos bonega qui video videoludas, cae faras tutajuin en la strato, cae tio plu, cae tio plu. Sed post mi venis Jake. Mi comences credi che ial mi creis lin, li, li estas mi fikigis esperantujon tiu mute ke Jake estas la rezulto li estas la frukto de miaj laboroj kaj mi devas pardon peti al mondo pro tio do Ĉes mi supozas kaj kiel ciam mi vols danki miajn subtenantojn per Patreon donacu dolaron monate por certigi la estonton de citiu tiu kanalo Miei gis nunae donatantoi estas Sarah, Jo, Miguel, Bard, Tommy, Alex, Jake, Rafa, Chuck, Craig, Marvin, The Igor, Kuba, Jacob, JZ Knuckles, Shane, and Greg.